Так, зараз будемо брати прицеп. Не знаю, или на мою машину, или на його машину. Підцеплять. І треба щит. Щит надо. О, всі щити в мене зайняті під эти, під бігбеги. Порозложувані, поэтому там он якийсь щит є, оттуда візьмемо щиток. Це щебенка на сваї, на фундамент під ангар. О, щиток є. Значить, прицеп є, щиток є. І зараз приїде покупатель, друзі, на ремонтну свиноматку. Зараз вам покажу. Гей, гей, гей, Гарі, Гарі! Гей, гей! Так, ремонтні свиноматки. Ті, що я оставляв собі. Ось одна. От друга. Потім оця ось красна. Гей, гей, гей, гарі, гарі. Оця. Це ті свиноматки, яких я е, планував оставляти собі на ремонтних свиноматок. Я їх ще не покривав, не покривав, але ну, у них вже загули в усіх були. І, по-моєму, тут ще одна у мене. Ось вона. Оця. Ілі та, що а, ні, вон та, що лежить. Оця. Це свиноматки Кантор. Ось їхня мама. Петрен дюрок. Дюрчиха покрита петреном. І перекрита опять дюрком. Тобто чистий кантур з більшим процентом дюрка. І е, Рішив я, друзі, пару штук продати. Ну, тобто, зараз одну заберуть, вони вчора приїжджали, це з нашого посілка. Ми їх добре знаємо і вони нас добре знають. Вчора приїхали, дивилися оцю, ту і цю. Ну, щось кажуть, це їм саме більше понравилось. Почухали їй пузико, кажуть, саме більше їм понравилась Зараз будуть забирати. Чого я вирішив е, продавати свиноматок, яких собі оставив на ремонт? Об'ясню. Тому що хто знає в е, останнє время я дуже багато набрав пшениці, не на маленьку суму. Также купив дров і ще багато чого купив. Купив метала, купив уголка, купив труби. І... Е, і ще багато чого треба купляти. Денег у мене вже нема. А я прекрасно розумію, що мені треба що мені треба купляти ще сам профліст на ангар і дерево. Це хоча в першу чергу профліст. Ангар буде от тут. А туди до лісов. Ну, получается, да, до лісов, Ось от цього вагона і туди до лісов. Спочатку думав 8, потім 10, а це вже вирішив на 11 метрів 11 метрів ширина. 11 на коротше, 13-14 десь так буде. Метал є, це треба буде такий якби, фінансовий удар, це профліст і дерево. Це треба тисяч 40, може навіть 45. Це тільки щоб накрити кришу з обрешеткою. Поэтому і продаю, вирішив продати свій ремонт. Собі я оставлю ще, а гроші треба і вирішив продати. Так що оце е, причина, чого я продаю. У мене то є свиноматки мої. Ось покрита свиноматка, ось покрита свиноматка, нюрка покрита свиноматка, е, машка покрита свиноматка, баранеса покрита свиноматка. У мене покриті свиноматки є. Мені, дасть Бог, будуть опороси, поросят хватить і ще оставлюся на плем'я. А це, думаю, треба зарані вже готуватися к покупці профліста і дерева і думаю, продам пару своїх ремонтних свинок. Свиноматки, ці, які я продаю на ремонтні, вони всі провакциніровані. Ми купляли вакцину і вакцинували всіх свиноматок, в тому числі оцих ремонтних і всіх своїх. В місті хряка теж я вакцинував. Вакцину тоді я з вакциною рішав через Юру Фермагро. Юра Фермагро мені заказував і через нього з Києва прийшла мені вакцина. І вони всі провакциніровані. Тобто все, що я вставляю на ремонт, і мої свиноматки всі провакциніровані. Ви скажете, а зачем ти раніше не вакцинував? Раніше не вакцинував, але в останнє время, думаю, лучше вакцинувати і почав е, в прошлом году чи в цьому году, не пам'ятаю вже, почав їх вакцинувати. І от в мене вакцина. Всі провакциновані. В следующий раз треба вакцинувати в декабрі місяці. Вакцина від парво, вармо, шмармо, одрожі і там ще чогось. Ну, коротше, широкоспектна вакцина. Названня, понятно, що не пам'ятаю. Ну, діло в тому, що провакциніровані. Та і лучше як лучше. Воно там не так дорого стоїть, ну зато вопросів, щоб не возникало. Коротше, ждемо, зараз будуть покупателі і загружаємо свинку. Бачите, на дорогу вже збирається опорожнею и вона починає ой, или починає, или уже загуляла. А, так. А, вона загуляла. эй е. Так ты тебе сьогодні будуть крити или завтра, як привезуть туда Загуляла. І починає загулювати ця, я бачу по петлі. А ця стопудов загуляла. Да, да, Завтра буде вона то, що треба. Ну, коротше, зустрічаємо покупателей. Чорський процес. Печорская. Так, куда, Леха? Не, не, давай сразу к машине. А, ты будешь так же сдать и к ним сдавать? Да. Попросил товарища помогти Лешку. Тоже свиновод поможе нам перевести. А це хазяїн молодий, який покупає свиноматку собі на ремонт. еще ще Ну, а ми так, вона не зайде без щитка. Без щитка не зайде. А вон маленький щиток тут, да? Ну от. Та той принеси, Стас. Та той здоровий дуже. А, зараз я принесу другий. От ви що ми важимо, так? Да? Ну а тут а два борта потом. Другой Другий борт. Тут одевается все. Не, на этот одевается и защелкивается, а тут закручивается. Ну, а бачишь, у меня что-то не будет стану стоять, как она будет вообще стоять. Они стоят. Це ж вона тільки починає, вчора вона не стояла. Це вона тільки почала. Це перший день, скільки зараз вона ще нагала, вона взагалі буде стояти. Надо на микро А веревку будем сзади прикапывать? Конечно. Давно. Молодец, хорошая девочка, еды. Еды. Спокойно, ну, но на и характер покладет. Просто перестижи второй двигатель, чтобы она не выскочила. не ядром трохи. Так, дивись, там не подведи своїх. Там попал? Така спокійна вона, так? Як Нюрочка. Как Нюрка, Да. Я Нюрку люблю. Ми всі любимо хороші Нюрки. Она уезжает, не на м'ясо, а на плем'я. Так, друзья, а ну поздравляем новых хозяев с приобретением. Хай плодится, размножается и дает прибыль. И им хорошо, и нам, слава богу, хорошо. И также, пользуясь случаем, хотят передать родственникам, родным и близким пламенные приветы. Передаем привет маме, брату, бабушке, конечно же, тете, дяде, всем. Мирного неба над головой. Надеюсь, скоро увидимся. З ними все нормально, розкручуються, набирають оборотів, по можливості приїдуть, при малейшій можливості приїдуть. Коротше, так, друзі, а так забрали свинку, ми продали, вони купили. Сім'я молода, починає, дай Бог їм успіха. І це дуже здорова рідкість в наше время, молода сім'я і починає займатися свиноводством. Не так, як ти. Ну так, да, не так, як я, я вже пізно, або раніше, або в їхніх годах. А так що мені зараз 75 років вже я. <laughs> Коротше, все нормально. Дай Бог. Всім пока!